Зээ, Мика. А? Мика өгсөн байна харин. Оо, баяр. За. За, төмөр заяа багштайгаа уулзаад байж гинэ. Тэгээд өмнөх нэвтрүүлгээр төмөр заяа багшийг хоолнд өгсөн байсан тийм. Өмнөх нэвтрүүлгийн доор маш олон улсууд аа нэг асуултууд үлдээсэн. Мессежээр бас асуултууд ирсэн. А тэгээд төмөр заяа багшигаа битээр хайсаар агаад Алтан гац гэдэг энэ дөрвөн замын энд байдаг энэ ресторанд өрсөн байгаа. Энэ ресторан маань одоохондоо нээлттэй өгөх хамгийн анхны зочид нь барыг бид нар болж байгаа. За бүгдний энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За төмөр заяа огчтойгоо бид нар дахиад уулзаад байна. За өмнөх төмөр заяа багштай уулзсан дугаар дээр төмөр заяа багшаагаа бид нар хоолнд өрсөн байгаа. Тэгээд бид хоёр нэг бас нэг арай нэг өөр хэлбрээр те зүгээр нэг энгийн нэг хоол биш бас нэг танийгаа бас нэг нэгэн төл өрсөн юм чи нэг жоохон спешиал ресторан хайсаар агаад А тэгээ энэ рестораныг сонгож авсан байгаа. Энэ ресторан маань удахгүй нээлттэй хийн. Зөөр гараар ирчихээрээ. Зя баярлалаа. Бэлэг авч байгаа юм шиг. Дижитал хамгийн чухал байгаа даа. Би энэ рестораны ерх менежер сайн гэдэг юм байна. Аа хамтдаа ресторанд очиод ярилцаж байдаг. За тийм. За энэ маа зургийн өрөө байна. Аа за. За тэгээд л байна. А шууд орж исэн үе ихтэй зургийн өрөө рүү орд юм уу? Ер нь аа за. За. За. Энэ өрөөний маань одоо Тууч юу вэ гэхээр очсон хүмүүс маань зөвхөн хоол идэх гарах биш. За та энэ 100 гаруй төрлийн дээс хамсаас дутаар хүмүүсээс зураг авахлаад угаалгаа жаалтаа давуу гарах боломжтой. Аа ямар гоё. Тэр нь бол та энэ утастай гэсэн заасан ба хоол идэх боломжтой байх шүү. Оо тийм үү. Энд хоол идэх үү? Окей. Нэр хоол хоолоо захиалж хүлээж хоорондоо бас зураг авахулж болох юм биш үү? Тийм. Эсгэд ингэж авах. Тэгвэл бид гурав одоо зураг авахулж болох уу? Аа. За тэгвэл нэг бие сонгол. Одоо шууд өмсөх юм уу тийм? Тэгээ шууд энэ зургийг авах болчих. Энэ миний дурлаад байсангүй. Дэлгэн. За та та тэгвэл энийхээ. <laughs> За. нэгдүгürt энэ эстранда баярлаа бидэрт те төмөр заяа огшиг ийм нэвтрүүлэг хийх гэсэн юм а танаад ингээ болох уу гэхэд энэ саналыг маш гоёор хүлээж аваад бүх нөөц болцоогоор ингээ үйлчилж агаад маш их баярлаа гэдгийг хэлмээр байна. А хоёрдугаарт үзэгчдийнхээ өмнөөс төмөр заяа огштай одоо дахин орж байгаад маш их баярлалаа. Маш их асуултууд ирсэн тий. Тэгэхээр энэ асуултуудад аль болох бид нар бас нэг хариулаад ингээд явчихыг хүсэж байна. Тэгээд танд ингээд энэ өдрийн мэндийг хүргээ шууд асуулт руугаа орё л гэж бодож байна. Цаг хугацаагаа хэмнэ тий. Тийм шүү дээ тий. За би эхний асуултыг тавина. <laughs> Эхлээд төмөр заяа огшийнхан юу сонин сайхны эхлээ сонсөё те. Өмнө нь шууд та үзээд ямар санагдсан нэрэ. Та нэг нин уугүй хэлээч. Би ч ер нь эргээд нөгөө нэг өөрөө юу эмоц харахаараа ичээд идэг байхгүй юу. Ам нүд хоёр бүгдээ яг зэрэггүйгээд ингээ хөдлөөл ингээ сэтгэл хөдлөл яг тэрэн дотор ороод ярддаг болохоор өөрөөсөө яна алдаатай ярьчих уу нөгөө яг ярианда автаад эмоц нь шилжээл одоо аав нь тэгдэг гэвэл шууд би тэр нөхцөл байдал руу шилжээд орчдөг болохоор ичжсэн гэхдээ маш гоё э, нэвтрүүлэг болсон байлээ. За баярлалаа. За тэгэхээр таны сүүлийн үеийн сонь сайхан юу болж байна? Коронавигийн жоохон бас нэг үйл ажиллагаа төр жоохон пауз авчаад байна уу тий? Тий, байгууллага миний өөрийн хариуцч ажилладаг байгууллагын хувьд бол э, төр пауз авцсан хүүхдүүдэд хүлээж авахгүй. Гэхдээ багш нар э, маань өөрснөө дандаа хөгжиж аваа. Аа одоо яагаад вэ гэхэлэр энэ шилжилтийн энэ хэцүү цаг үе маань өмнө өмнө хүүхдүүдэд тохиолдож байгаагүй ийм туршлага байхгүй юу. Тэгэхээр багш нар намар хүүхдүүдэд хүлээж авахта намар одоо биш мак дараад нь хүүхдүүдэд хүлээж авахта маш сайн бэлтгэл хангасан байх хэрэгтэй. Хамгийн эхлээл хүүхдүүдэн агуулга хоцрогдсон гэж яархаасаа илүүтэй тийм ээ. Хүүхдүүдийн хандлага зан авир өөрчлөгдсөн байна гэж шүмжлэхээсээ илүүтэй хүүхдүүд маш их уур уцаартай, бухимдалтай эсвэл маш их өөрийнхөөрөө болоод орж ирэхэд бэлтэн бэлэн байх хэрэгтэй. Агуулгыг шахах шаардлагагүй хүүхдийн сэтгэл зүг янцаржуулчаад дараад нь бид нар агуулга гаруугаа айж маршилчих ёстой гэдэг байдлаар багш нар маань сайн бэлтгэгдэх ёстой учраас одоо багш нарын хөгжлийн сургалтууд бол тасралтгүйгээр явж байна. Тэгээ яг боломж гэж харах юм бол маш олон олон улсын тэр сургалтын байгууллагууд хүн төлбөргүй үн цэнтэй сургалтуудаа өгдөг болсон. Энэ нь тамрагдчихаг тийм сайхан зүсэд хийж гэнэ. Нэрээ сайлаа бэлтгэхээс саваа бэлт гэдэг шиг те. Энэ одоо яг нөхцөл байдлыг бас давуу тал болгож ашиглаад саваа сайн бэлдээд авчих хэрэгтэй юм байна те. Тэр их чухал юм билээ те. За шууд ярианд орох уу? Тэгэхгүй бол амжтгүй мэт. Харин тий. Харин цаг хугацаа ингээд амар яг ярьж байгаа юм ингээд бараг цаг нь болчихсон шүү дээ. Нөгөө юу корона басантай холбогдуулаад маш их хэцэг ихөөд одоо нөгөө big big family-г үздэг үзэгчид маань асуултууд их явуулсан давхурдж байгаа нэг асуулт байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө гадаадад байгаа ээж авнар гадаадад их одоо нааш ирмээр байгаа боловч хүүхдүүд нь Монголд байгаа тэнд чи ажил хийхгээ сурахгүй явцсан. Тэгээ ирч чадахгүй болсон юм нөхцөл байдал байгаа юм байна. Тэгээд эндээ их одоо хүмүүс эм орч бухимдж байгаа юм байна. Тий хүүхдээр очимаар байдаг ингээ өснөр явж болохгүй Тэгээд одоо ингээд нөгөө өмнө нь бол ингээд ажлаа нэмдрэ болж исэн яг өвчин завлан тухайн улс орнд нь гарангууд хүн яг за за би ер нь их орондоо амьдрсан дээр юм гэдэг сонголтыг шийдтий гаргаад тэгээ яг буцаад ирэх болонгууд ингээд яг нөгөө хүсэл хэсэл гэдэг хэлээр хөөхтөр ирж чадахгүй юм гэдэг ингээд иймэрхүү мессежүүд маш их байсан. Тэгээд энэ нөхцөлд одоо ээж аваадын асуулт нь хүүхдтэйгээ юм хол байх хугацаанд яаж хүүхдтэй ингэж одоо хөгжүүлэгч хүмүүжилд нэмэр болох вэ? Яг энэ үед хүүхдийн хажууд байж чадахгүй байгаа. Хүүхдүүд нь бүр ингээ гадаадад 5 6 жил ингээ байх хугацаанд хүүхдүүд нь чи 5 6 нас хүрсэн, 9 нас хүрсэн ээж амар маш байгаа юм байна. Тэгэл ээж амар сэтгэл санаа нь ингээл хямраал, хүүхдээ санаал юм хүзэлсэд их байгаа юм байна. Тэгээд энэ тал дээр таны өгөх зөвлөгөө. Тий, ер нь одоо бас энэ коронавигоос гадна өмнө ч гэсэндээ бас ээж аваад нь гадаадад байдаг, хүүхд нь айлд байдаг тийм ээ. Ахматан саднадаа ч юм уу эмээ төвөгөндөө байдаг. Энийг бол аль бисны хэллэг нь 50 л хүүхэд гэж нэрлдэг боловч би тэрийг хэрэглэх жоохон дорггүй. Э, татгалзаад байдаг. Хүүхдүүд өөрснөө 50 л хүүхэд гэж нэршилдэх дургүй ханддгийг. Тэгээд энэ нөхцөлд бол хамгийн номер нэг зүйл бол хүүхдийн үндсэн хэрэгцээ бол харьяалагдах, хайрлагдах, хамгаалагдах үндсэн хэрэгцээ байгаа тий. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлэх юм бол ээж аавын хүүхэд биш үү гэж харьяалагдах. Ээж аав надад хайртай шүү гэж хайрлагдах те а э, эргээд одоо өөрийнх нь өсөж тарниж байгаа энэ орчин аюулгүй шүү гэж хамгаалагдах энэ үндсэн гол хэрэгцээ маш чухал байдаг. Тийм болохоор нэгэнтээ одоо сурч боловсрох эсвэл амжиргаагаа дээшлүүлэх, ажиллах, суралцах гэд маш олон шалтгаанаар гадаадад байгаа ээж аваад маань хүүхдтэй хамгийн гол нь харилцаан дээр маш чухал анхаарах хэрэгтэй. Манай төвийн одоо гэр бүл судлаач э, охины маань хийсэн судалгаагаар болов ажиглахад э, гадаадад ээж аав нь байдаг хүүхдүүд өсвөр наснд очсон хойно нь э, бага наснд нээж аав нь гадаадд байж байгаа. Өсвөр наснд нь ирэхээр нь тэднээс судалгаа авсан байгаа. Дандаа ярилцлаар судалгаа авсан. А тэрний 69.6% буюу 70 орчим хувь нь эргээд ээж аавтайгаа харилцах харилцаа хамгийн хүнд ирсэн. Аа тэгээд баг насаа эргэж дүгнэхээр баг нас чи ямар вэ гэхлээрэ аз жаргалтай аз жаргалгүй маш олон төрлийн сэтгэл хөдлөлүүдийг асуухад ер нь аз жаргал байхгүй гэсэн байдлаар 19-оос 21 насны залуучууд маань хариулсан байсан. Тэгэхээр энд яг юу гээж аваудаа би зөвлөх шаардлагатай вэ гэхлээр гээж авууд маань харьяалагдах, хайрлагдах хэрэгцээг нь одоо тэр онлайн одоо хэрэгслээ ашиглаад нөхөж өгөөч. Одоо хичээл хийсэн үү минийхөө э, тэр хувцан таарч гэнэ үү? Ээж нь тийм юм явууллаа шүү гэхээсээ илүүтэйгээр ээж нь хүүгээ хүүдээ тийм шинэ сурсан дуугаа ийм дуу сурлаа тий. Өнөөдөр энэ дарахтаагаа ажиллаад ийм ажил хийлээ гэд зүгээр л яг бодит гэр бүл дотор яг юу болдог вэ те тэр хэрэгцээг нь хангаж өгч хүүхдтэйгээ ярилцах нь илүү чухал санагдсан. Миний охин миний хүүд өнөөдөр тэр тэр найзууд нь яав гэд одоо ээж аав нь тусдаа байхдаа хүүхдийн гол нь яг найзуудыг нь дэрэгтэн байгаа юм шиг нэрлээд мэддэг те. Миний үг нөгөө амгалан юу хийж байгаа вэ? Нөгөө зулаач яасан нөгөө найзтайгаа найзалж байгаа хэвээрээ юу гэл ингээд гих мэдчил яг нэг гэр бүл дотор байгаа юм шиг уур амьсгалыг бүрэлдүүлж хүүхдтэйгээ ярилцдаг байгаасаа нэг хэвийн болсон хүүгээ санаж шүү, хайртай шүү, хичээл нь яаж ийн, эмээ өвөө нь юу хийж ийн гэдэг юм хөвшил болсон энэ асуултууд байнга давтагдаад тахаараа хүүхдэд за энийгээ ярьж л байдаг. Өөрөлдөх юм бол яг энэ дотн хөнчилж хайрлагдж байгаа юм мэдрэмжийг хүхгүй байгаа. Тэгэхээр өдөр тутам өөрчөө тохиолдсон юм тэргээ гоё хуваалцаад минийх өнөөдөр ямар байв гэхээсээ илүүтэй өнөөдөр тэр нөгөө найзтайгаа уулзаж чадсан уу эмээн яасан миний үгийн тэрэнд нь тусалсан уу ээж нь саяны явуулсан зүйл таалагдсан уу тэ хэрэгцээтэй зүйл мөн байж чадсан уу гэт ингээд хүүхдтэй яг дотомчлсон детальчлсан харилцаагаар харилцсан хамгийн нэг чухал өөрөлдөх юм бол ээж минь аав маань зайтай байгаа ч гэсэндэ одоо харьяалагдах хэрэгцээ нь хангагдаад байна шүү дээ. Э, ээж ч гэсэндээ миний найзуудыг мэдж гээ, миний хүсэл сонирхлыг мэдж гээ, миний өдөр тутмын үйл ажлыг ээж мэдж байгаа. Өнөөдөр э, сэтгэл зүйн яасан минийх өнөөдөр жоохон э, ууртай байгаа мó. Тэгвэл ээж нь жоохон байж байгаад ярих уу ч юм уу те хүүхд таан сэтгэл зүйн хэрэгцээ сэтгэл хөдлөлийг нь таньж мэдж гээ тэг хүүхдээ ойлгож гин байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрж гин солонгост одоо хүүхдүүд ийм ийм юм дурлаад байна солонгосын хүүхдүүд ийм зүйл суралцаад байна одоо миний хүү тэгэрэг сурах хэрэгтэй гэж э, одоо хол байгаа юм чинь хичээл сургууль нөгөө боловсролт нь л гол анхаарах хэрэгтэй ч юм уу тэг өмсөж зүг хэрэгцээнд нь анхаарах хэрэгтэй гэдэг давуу тал руугаа антаасаа илүү хүүхдийн сэтгэл зүйн хэрэгцээг нь хамгийн сайн хангаж өгчөөч э, одоо хүүхдтэйг илүү ойр татна байх Хүүгээсээ тустай авто төлөвлөгөөнөө яаж исэн? Харин одоо яг л би нөгөө мессежүүдийг уншаал яг нөгөө надад ч тохиолж исэн зүйлсүүдийг бас бичсэн байгаа байхгүй юу? Ийм бахта өөрийгөө буруу татдаг, уйлдаг, хямардаг, нөхөртөөгөө мууддаг. Тэгээл хүүхдээс нь ал уцаар хараа яг л нөгөө энэ эмээ өвөөний юу хийж, миний хүү юу хийж, юу хийж, яг хийж гин үү тий? Тийм аа л асуудаг. Яг л тийм. Тийм. Тэгэхээр аль болох өчигдөр хүүгийнхаа зурсан зургийг би нэг хальт ингээд өнгөрсөн чи харсан чинь аль камер ингээд шилжиж зурсан зургийн ч юм уу нэг утсан дээр аль тэр нь дээр тогтоод хүү өгч чи ингээд зурч чаддаг болсон биз дээ. Тэгвэл ээж нь чамд нэмэлт зургийн хэрэгсэл явуулах хэрэгтэй юм болов уу гэд ингээд маш гоё мэдрэмжтэйгээр хүүхдийнхаа нэг өдөр тутам хийсэн үүлийг нь дэмжиж өгөх сонсох тийм ээ харьяалагдах нөгөө өнлүүлэх өөрийгөө өнлүүлэх хэрэгцээ маш их чухал байдаг. Тэрийг нь одоо хайртай шүү, санаж шүү гэдэг үгээрээ илүү үнээс илүүтэйгээр яг өдөр тутамд нь детальчилсан үгэлгээр хэлж өгөх нь одоо сонсогдож байгаа мэдрэмж хүүхдэд өгнө. За. За би энэ талд ингээд зэрэг ингээд алхалт аа өөр үзэгч чиг гоо. Энэ нэг эсвэл цагаан дөгөрмөө тий. Энэ дөрөс бол монголчууд өгдөг бүх одоо түүхэн өвс соёлыг ахвалсан. Одоо нэг бүс найдварлууд одох гэдэг л та. Хөсвөл та одоо таны хоолыг хэрхэн хийж байгаа, хэрхэн бэлдэж байгааг харах боломжтой. Энэ нэрээ тэр болгоо ресторануудад байдгүй юу шүү дээ. Тийм. Манай одоо бас удахгүй нэгдэж байгаа учраас бэлтгэл ажлууд явагдаж байгаа. Аа зэ харах боломж олгоод цонхсон бай тээ. За манай заал руу орж танилцъя. За. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За ерөөхдөө болохоор ингээ Монгол бэрий хотод бүтцийг ингээ харуулж байгаа. За мэдээж хан дээрээ 9 өрлийн хоотоо нэрийг тавьцаасан байгаа. Аа одоо боорч мохлаа хилэм гэсэн одоо энэ гэрнүүдээ сонголт хийгээд зааландаа ингэ суудаг. Аа тийм шүү. Тэнийг давуу тал нь юу гэхээр ийм одоо зис болон мөнгөн хэрэглэлтэй. Мөнгө аяган та хоол унд цайтна. Зис болон мөнгө хаал бутгах сэрэг хоол идэх юм боломжтой. Оо хамгийн гол нь эрүүл мэнд шүү дээ гэж бодлоо. За мэдээж хол байгаа юм зайтай байгаа хөхтөө бол сая төмөр зөө огши маань хэлснээр бол ингэн одоо магадгүй эргээд ирсэн хойно нөгөө хүүхэд маань аав ээжээсээ жоохон бишүүрэгцэн сандсан байдаг. Яг ийм нөхцөлд аав ээжүүд хамгийн түрүү хүүхдтэйгээ яаж харьцаж яаж одоо буцаад хэвэнд нь оруулах ёстой вэ? тийм аав ээжүүд бас байгаа шүү дээ. Хүнийдэг тийм. Тэр тэдэр маань бас яг хаанаас яаж эхэлхийг мэддэггүй тоглоом өгөөд ах уу нөгөө хөлт маань тэр болгон бишүүрхээл аав ээжтэй дуурдггүй нөгөө нэг онлайнаар ингээд яриа гоё байсан чинь яг нүрээ тулаад ирэх нэг бишүүрхсэн байдаг тийм. Ер нь яг яах хэвтэй вэ? Э, тийм ээж аавд нэг биш удаа нэлээд хэд уулзаж ярилцчихсан л та. Тэгэхээр нөгөө ээж аав нөгөө утасны цаанаас байхдаа хүлээлт нь маш өндөр. Одоо ээж аавынхын санааг зовоохгүй гэсэндээ нөгөө асра хамгаалагч нь сайн байгаа болж байгаа гэж хэлж ирдэг. Яг ирэхээр нөгөө бодит байдал дээр хүүхдийн зан характер, нөгөө залхуу хойрох шин чанар олон ажиглагдаад эхэлдэг. Тэнгүүт нөгөө ээж аав чинь хүлээлтэнд нь хүрээгүй болохоор өөрснөө их стресстэй. Тэгэл тийх ээж аав нөгөө өөрөө стресстэй. Хүүхдээ нөгөө засах засах руугаа яарад шүмжлэлтэй байдлаар хараад эхэлдэг. Шууд өөрчлөх. А тэгэхээр шууд өөрчлөх гэж ярахаасаа илүүтэй өөрийгөө эхлээд нь хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй Хамгийн ойр дотны хүн чинь алдаа гаргасан ч гарцаагүйгээр эргэлзээгүйгээр хайрдах хүн чинь би гэдгийг аав ээж нь өөрийгөө бүлээн зөвшөөрөх хамгийн чухал зүйл. Өөрөөр хэлэх юм бол өөртөө тасгах хэрэгтэй өөртөө тасгахын тулд өө ээж нь туслаж чадаагүй ээж нь дэрэгт чинь байгаагүй учраас энийг миний хүү хийж чадахгүй байх нь аргагүй Одоо ээж нь хүрээд ирчихсэн чинь хоёулаа хамтдаа нөхөө тнийгээ мэдээд авчи ойлгоод авчи. Өөрөлдөх юм бол ээж аав өөрснөө эрэгтэй хүлээлттэй өндөр битгий тавиарай. Таны одоо яг сонсож байгаа зүйл чинь битэж эрэг асран хүүхдээ чинь асран хамгаалж байгаа эмээ өвөө одоо ах ихч те хамаатан садны чи хүн таны санааг одоо зовоохгүй үүднээс тодорхой хэмжээгээр одоо тайвшруулж арай намсгаж үйл явдлыг хэлж байгаа илэрхийлж байгаа шүү. Тийм бол онцгоор хүлээлтээ өндөр тавихгүй байжгаад эргээд хүүхэдтэй шүүмжлэлт өнцгөөс хандхаасаа илүүтэйгээр хүлээн одоо алдаатай байх хэвээр мэдээж хэрэг аав ээж шиг хамгийн сайн багш энэ дэлхий дээр байхгүй төрсөн эмээ өвөө байсан ч гэсэндээ аав ээж нь холимч нь зайлуул гээл нөгөөтгий чинь буруу зүйлээр одоо тайвшруулдаг ийм нөхцлүүд маш олон байгаа тийм ээ тэгэхээр энэ тал дээр бэлтгэлтэй яриад хүүхэдтэй өөрөө өгч чадаагүй цаг хугацаагаа өгөх хэрэгтэй. Хамгийн гол зүйл аав ээж хүүхэдтэй олдох хэрэгтэй. Ирээд одоо ээж аав өөрөө нийгэмдээ дасах сэтгэл зүй эргээд хүүхдтэй хүлэн зөвшөөрөлт хүүхдийнх нь өөрөөх нь төсөөлжсэн байдлаас бодит байдал дээр байгаа өөрчлөлт ялгаанаас шалтгаалаад тэр ээж аав өөрснөө стресст бас их ордог. Тэгэхээр энэ хувь тал дээр сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэлтэй эргээд өөрийгөө тайвшруулах олон талын гаргатай тэгээд эргээд хүүхдтэй шүмжлэлт өнцгөр хандхаасаа илүүтэйгээр байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрчөд өөрөө өөрийгөө бас хүлэн зөвшөөрүүлчихэд дараад нөгөө арга зам руугаа шилжүүлнэ гэдэг тактиктай л ирэх хэрэгтэй л гэж зөвлөмөр. Одоо Аа за. А тэгээд нөгөө нэг юу нэ одоо тэр нөгөө 9 настай одоо энэ нэвтрүүлэг үзчихэж магадгүй 9 настай хүүхэдтэй эмэгтэй бичсэн байсан. Одоо таны өмнөх орсон дугаарын доотлолт нь бичсэн байгаа бүр комментэр. Тэгээд тэр болохоор 9 настай хүүхэдтэй одоо очихлаар би бүхэлд 9 жилийн ингээд нөгөө хүүхдээсээ холбоо байсан учраас одоо энэ цаг хугацаа ингээд мэдээж яаж ч утсан нөхөж яхад хэцүү. Гэхдээ одоо би байхгүй байсан цаг хугацааг өөр ямар нэгэн байдлаар одоо дүүргэх, хайраар дүүргэх ч юм уу хүмүүжүүлэлт нь өөрчлөлтийг оруулах юм болцоо байгаа болов уу? ямар арга зам байдаг бол гэж айгуу санаа зовсон асуусан тий. Тий. Аа байлгүй яг уу мэдээж яг хүн гэдэг амтны чинь тарих өөрөө уян хатан шин чанартай учраас одоо буруу дадал зуршил суусан байсан ч гэсэндээ түүнийг бид нэр эргээр өөрчлөх боломжтой. Эсвэл бас бол харьцангуй шилжилтийн үе рүүгээ шилжээгүй хүүхдэрэ байгаа ийм одоо онцлог үе нь. Тийм учраас ээж өөрөө ирээд хүүхдтэй яг тусгайл нь тэр хүүхдэд гаргах цагийг л би болгох хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ ярилцчаад хүүхдтэйгээ сонирхлыг таньж мэдэх хэрэгтэй. Тэрэнд нь өөрөө дурлах. Тэнд байхдаа одоо хүүхдтэйгээ сонсдог дууг мэдэх хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ сонирхдаг сонирхлыг мэдэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдтэйгээ яг ижлэгэн зүйлд дурлаад сонирхоод тэгээд тэрүүгээр нэг хамтдаа цагийг өнгөрөөгөөд ирэхээрээ богинохон хугацааг одоо нэг 20 минутыг л хүүхдтэй хамтдаа яг нөгөө дууг нь одоо яг сонсдог дууг нь хамтдаа сонсоо байхад тэр хүүхдэд бол маш том одоо таны 2 жилийн нөхөх хүүхдтэй мац жаргалыг мэдрүүлж өгдөг. Яг ээжтэйгээ ойрхон болсон хүүхд чинь мэдээж яриг байхгүйсэн хугацаанаас илүү хамт байгаа тэр мөч болгон нөхөн төлчлөлт болоод өгдөг. Тийм болохоор айл болох одоо нэгэн 9 жил болсон бол хурдан эрхийг л яравчлах хэрэгтэй. Шилжилтийн нас руугаа ирчих юм бол тэр хүн чинь өөр юм гэсэн нэг өнгө төрхтэй бие хүн болоод шилжиж байгаа учраас одоо хүлэн зөвшөөрөлт хүртэл бас илүү хугацаа шаарддаг. Тийм. Энэ тал дээр бас нөгөө нэг хүүхдүүд маань ингээд аав ээж нь жоохон ингээд хол байгаад одоо ингээд жишээнд одоо хамгийн одоо том жишээг бол хүүхдээ орхиод солонгос руу ажил хийгээл явдаг те. Тэгтэл хүүхдүүд тэн дээр ингээд аав намааг орхио явцсан, ээж намааг орхиод ингээд яваад өгцөн. Инээд хэрэгс нэг тийм гомдол тээгээд явцдаг. А эргээгээд тэр чинь яг аав ээж нь болвол тэр үр хүүхдийнхаа төлөө тэр чинь ажил хийх гээд ингээд нэг амьдралын болцсон юм байгаад байгаа. Хүүхдтэй эргээгээд тэр байдлыг яаж ойлгуулж өгвөл ер нь дээр үдгийг. Чамаа ингээ орхиж яваагүй юм аав нь амьдрлаа, ээж нь амьдрлаа дээшлүүлэх гэж тийшээ явсан юм аа. Ингиж ингиж энэ хугацааг ингиж өнгөрүүлсэн юм аа гэдгийг ер нь зүгээр ингээ шууд хилээд ах нь хүүхд тэр болгон ойлгохгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг хэдийн нас настаа болцсон хойно нь ойлгуулж өгж ямар өнцгөөс ойлгуулвал дээр үдгийг. Тийм. Аа нэг нэг юм ашиглаж өгөх шээ. Манай ээж намайг 12 13 тахад шивэд яваад 9 э, жил болоод хогт ирэхгүй байж 9 жилийн дараа нэг ирсэн гэхэлж 13 9 гэдэг чи 22 настай хат ирсэн юм байна. А тэг тэрний дараа 10 яг нийт 11 жилийн дараа нэг мөсөн буцаж нүүж ирсэн. Тэг тэр хугацаанд би нөө өөрийг мэдгүй явсараад 30 гарсныхаа дараа өөрийгөө мэдсэн байхгүй. Би аюу гомдталтай явдаг байснаа тийм. 30 гарсныхаа дараа ойлгосон. Тэг тэрийг яг ингээ одоо бол би тэрийг ойлгож залруулсан. Гэхдээ одоо нөө өөр жоох хөвгдөж юм болохоор тэрийг ойлготол буцаад ингээд зөндөө цаг хугацаа зарцуулагдана. Арга зам хэрэгтэй тийм ээ. Тэр яг мэрэглийн үнийхэн яг э, түрүүний хэлсэнчлэн хүүхдүүд насан туршаа хойноч гэсэндээ 70 гаруй хувь нь ээж аавдаа гомдталтай байдгаа орхиод явсан гэдэг гомдталтай байдаг. Ер нь бол одоо хатуу сонсогдох мэт боловч хүүхдээ орхиод эхнийгэн айлд үлдээгээд явсан аав ээжүүдийг аль болох хурдан ирээсэ гэж би хүсдэг. Гол нь хүүхдийн манай гэрт орон сууц хэрэгтэй хэрэгтэй ахуй залгах мөнгө хэрэгтэй юу хэрэгтэй а гэвч энэ хүн гэдэг зүйлийг төрүүлчихсэн энэ хүнднийг бий болгох үнэт зүйлийг нөхөж орлуулах зүйл ерөөсө ховор байдаг. Тэр ганцхан арга ийм хүүхдийг хүмүүжүүлэх шилдэг ийм арга байгаа. Та хүүхдтэй ирээд ингээл харилцахад түлхүүр нь олчлоо гэсэн үг гэдэг нэг арга бол байхгүй. Хүүхэд болгонд таарах түлхүүр өөр. Хамгийн гол алхам бол ээж аваа аль болох хүүхдтэйгээ хамт байх нь чухал. А нэгэнт одоо тусдаа байгаа болвол одоо ирээд хүлэн зөвшөөрөхт хүртэлх хүүхдийн үнэт зүйлийг нь өөрөө л хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. А тэгээд маш олон хүүхдүүд гомдол тээцэн байдаг гэдгийгсэн шүү дээ. Дөлгөөнөч гэсэндээ учрыг мэдж байгаа шүү дээ, тий. Аав ээж мөнгө хэрэгтэй. Мөнгө хэрэгтэй гэдгийг хүүхэд байр сав хэрэгтэй гэдэг үнэхээр ойлгохгүй. Дутагдж байгаа зүйлээ л харна. Хажууд байгаа айлын хүүхэд тэр хүүхэд ямар бүр хийгэрт амьдарч байна уу? Орон гэргүй байна уу? Орон сууцтай байна уу? Тэр нь чухал биш. Ирээл тэр хүүхдийг аав нь хөтлөөд явах, ээж нь хөтлөөд явах. Тэр хүүхэд аав ээж хоёр хоо голд хөтлөөд явж байгаа. Энэ нөхцөл байдлаар хүүхэд өнөөдрийн аз жаргалаа би болгож байгаа болохоос мянга тэрийг ямар нэгэн аргаар тодорхойлж тайлбарлах арга зүй гэж бол үндсэндээ бол байхгүй. Зааднаас гадна манай тек бас их утга учиртай. Одоо заавал хүрхрээ юм одоо энэ болохоор гурван төрлийн одоо үнэт чулуунд орсон байгаа. Одоо мам чүнжиг нороо гэх мэтчлэн. Одоо юм үнэт чулуунууд юу? Тийм чулуун уу? Тий, яг чулуунууд. Төхөр гэдэг штэ тий. Тийм байна. Тийм чулуунуудыг. Тэгээ аслантай авдраар одоо тийкээ. Өө тийм тийм аслантай авдрын юм шүү дээ. Аа тийм. За тэгээд бүтсэн болохоор одоо сүм хийт маань. Тийм байна. Сүм хийд юм байна. Этрээр хийсэн юм ба шүү дээ. Тийм дээ мэдээж дээрээ тэнгэр хөх тэнгэртэй. Доороо ногоон зүлхтэй. Энэ юу л манайх шүлэг байд юм үү те? Аа За энэ болохоор одоо хэцээ явуулангаа. Тэгээ явуулна гэсэн алдартай зохиолчтой одоо бүх алдартай ишлэлгүүнүүдийг бас сан дээрээ байрлуулж өгсөн байт юм аа. За иш. Ингээ ширээ ширээндээ за тэрний зэлмийн ширээн дээр сууя, тэрний ширээн дээр сууя гэж. Ямар гоё уужим юм бэ те? Аа, уужим. За бид нар нөгөө эхний тэр нөгөө мессеж үтсэн эмгтээд бол ерөөхдөө бол олон талаас нь яриад энэ сэдвээр мэдээлэл өгчлөө гэж ойлголт тий. За өө хоол маань хоол орж ирж байна. За. Аа яа яа. Е базар байна гэдэг. Е базар байна гэдэг. Үсчиж гэдэг. Юргээлэгч хоол идсэн гэж байна. Үлчилгээ. Ивж явах цаар. Аха та болоод таныг ирэх төрөний ахс. Оо нөгөө зураг чинь оо энэ зураг юм бодоо багчж байгаа юм уу? Ямар гоё юм бэ нараа. Оо ямар гоё. Энд яастай. Али харъя. Ямар гоё юм бэ? За баярлалаа. Гоё юм шүү дээ. За. Ваа нэг халахын сайн иршил гарсан байна шүү дээ. Энэ ардаа. Өө зөө зөө. Оо за баярлалаа. Миний хүү юу? Аа за тийм. Аа. Вау. Афтэс боё одоо шинэ ногооны салаад салаад хараад ирчихээ. Царан дээр нь авах юм уу те? Энийг халдуулах юм нэ царан дээр энийг энэ царыг ингээл авчих л да. Үзэний авах. Царыг аваа. Оо за. За энэ утгаараа 5 цул иш байгаа. Оо ямар гоё. Тэгэл ядаргааг тэгэл. Аа. Зя. Ямар гоё юм бэ. Манай тавч удаа тавч. Хөө хин юу вэ? За энэ болохоор хонь шарсан гоё. Аа. Тэгээ манай бас хоолны хоолтын болохоор нөгөө хоол нутгаа хоолны хоолны хэрэгцээ. За энэ шиг юм бол их найд гэдэг нэртэй, энэ болохоор найд гэдэг нэртэй сайн хэрэгтэй тоон төлөвлөлт болохоор ихсэл үүсэн гэсэн хэлээр. За тийм маа тоож өсчихлээ. За, за баярлалаа. Өстө гоё юм байна тийм. Өө за баярлалаа. За баярлалаа. Ваа, тогооч нартаа баярлалаа гэж энэ дэр үнэхээр гоё харагдсан. Оо ямар гоё юм бэ. За нэг их гоё алга тийчээ. Баярлалаа. Ингээд ингээ харсан чинь манай ингээд бүгд Монгол хоол шүү дээ. Манай Монгол үндэстэн чи өөрөө ямар их хоол ярихсан шүү шүлс ялгаа. Ямар их хоолны юутэй соёлтой юм бэ те? За сайн байна уу? Сайн байна уу? Хэцтэй цай. Аа ингээд нийслэл салаад. Өнөөдрийн дугаар ястай ёстол спешиал болгож байна нэр. Баярлалаа та бүхэн. Баярлалаа маш их баярлалаа. Тэр гүзэний хорхогч үнэхээр гоё юм аа. Сонсчихсан боловч гүзэний хорхог гэдэг зүйл шүү дээ. Гүзэний хорхог юм. Гүзэнд ингээд шууд орон гээчих болох юм шүү дээ. Вау. Цаг ажил ихэр. Төвшөө та галби мэдэх бах тийм. Мэдэн. Йоо. Энэ нөгөө бит хоёр нөгөө хормоор бас хүмүүс нөгөө бэлгэнд аяг их мөнгө аяг өгсөн байхгүй. Тэгээд тэр чинь ингээд тэрийг Оо ярьчих. Ярьсан. Хүмүүзээ өгч ярьчихсан. Оо тийм штэ. Би дэлтрүүх ярьсан. Гэртээ гаргаж ирээд гэдэг ярьж. Тийм сая гаргаж ирээд тавьсан штэ. Тэрний ёстой зүг юм бэл. Тэгээ энүүгээр бас хэлгээд ингээ гэртээ аваад тэр нөө сүмнэр олгож хадгалж байгаа мөнгө аяга хэрэглээндээ оруулаараа тэр чинь зөвхөн цагаан сар наадам зориулсан аяга биш юм билээ штэ тий. Хүүхдүүд тэгээ ойлгочтдаг юм шиг үлч. За цаашаа үрдүүлээ явах уу явах. Хоол жоох хөвчөж явах уу? Антен мэдэрчээд яриадгүй арай. <laughs> Харагдаад байна гэдэг. One hour later. Тэр тэнд дахтаас яг нэг адилхан нүдэ өмсөндөөс болохоор бид тэр яг ингээд төрүүлээд ирсэн. Тэгээд ингээд <coughs> өгсөн юм бол хөхт олсон. А тэгээд тэнцээс нэг гац зүм амар их байгаа. Тэгээл амар их мессеж ирэнтэй аяг өрөвдөлтөө тусгааргийн онгоцонд ягаад шинэ өвөргүү тийм нөгөө сегментэд нь орсон хүмүүсэндөө байгаа гэдэг. За энэ бол бас цаг зуурын юм тийм ээ. Ер нь бол өөрөө зорилт болоо тавьсан эртггүй. За нэг тийм юмтай олчаа. За нэг юмтай олчаад гээд нөгөө нэг хүний хүсэл гэж зүйл чинь дуусахгүй шүү дээ. Хугацаагаа сонгоолоод тийм хүсэл нөгөө хэрэгцээн дээрээ биш хүсэл дээрээ тулгуурлсан хүмүүсийн дуусахгүй байхгүй. За нэг байртай олцоо одоо нэг тавилгаа сайжруулчих. За одоо нэг тэгжэл нөгөө хүүхднийг сургуульд орчин сургуулийн төлбөрийн гэж хэлж чинь үндсэн гол хэрэгцээ буюу нөгөө хүүхдийн сэтгэл зүйн хэрэгцээ гэр бүл бүтэн байх хэрэгцээ тийм ээ энэ зүйлийг орхигдуулаад татчихж байгаа. Тэгэл эргээл энэ яг цаашаа нөлөөлөх юм бол нөө бэлэн зүйлийг аваж өсөж байгаа хүүхэд чинь яг мөн чанартай бол бас хэцүү байхгүй. Аавас хэлээл мөнгө авчин аавас хэрэгтэй зүйл ингээл авчин гэл тээ аав ээж нь дэргэд нь байгаад ажиллаж амьдраад мөнгөө яг нүдэн дээр нь яаж олж яаж зарцуулж байгаа юм хэцэл байдал чинь маш чухал байхгүй юу? Наач айгүй чухал тийм. Энэ чухал. Манайхан бас нэг тийм ажилуудад ирдэг юм ингээд гадаад руу явж байгаа зовлон үзүүлэхгүй хүний дор оруулахгүй юм шүү гэл тий. Тэгтэл тэр аав яаж хөдөлмөрлөж, ээж яаж хөдөлмөрлөж тэр чамд одоо өмсүүлж байгаа тэр хувцсны мөнгөийг тэр сургалтын төлбөрийг яаж тий болдог вэ гэдэг мэдчих юм бол тэр хүүхч үн цэнийг мэдчих юм ба цаашаа шал өөр болно. Тэгээд бид нэг тийм ажиглагдсан байхгүй. Хэрвээ гадаад руу мэдээж тэр хүний амьдрал ойлгомжтой. За нэг байрны мөнгө хийчихээд, за нэг машины мөнгө хийдэг ч юм уу. За нэг боловсрч яах ч гэдэм ингээл явж байгаа юм. Яг л тэр хугацаанд л буцаж ирэх хэрэгтэй юм билээ. Тийм. Тэгэхгүй бол сунгаал ингээд те за за одоо Монголыг тийм болцгоо. За за хүүхдийнхээ энэ төлбөрийг хийгээд дуусчихараа. Тэгээд ингээд сунгаалах юм бол сунгасныхаа хэрээр маш их цаг хугацаа болон үн цэнтэй зүйлсүүд алдаж идэг юм билээ цаа. Тийм. Тэр чи ерөөсөө яг ингээд амьдрал наашаа яг за одоо явцгаая гэдэг юу чинь ерөөсөө том том шалтгаанууд чинь нэгдүгээрт мөнхөш байгаа. Тэгээд дагнаа маань байгаа тэгэл ерөөсөө за ер нь удах юм бол болохгүй юм байна гэдэг юм аюулсаа ойлгох. Тэндээ нөгөө өөрөө нэг мэтхэ тав тухтай бүсээ тэндээ үсгэсэн. Тэгээд тэрнээсээ гарч чадахгүй. Өөрөө гарч чадахгүй. Ийм нөхцөл бас үүсчдэг. Яг тийм хүмүүс маш их байна тийм. Тэгээд эргээд нөгөө Монголдоо ирэхээр нөгөө тэндээ тав дуух бүх юма дасчдаг усууд чинь нөгөө Монгол муухай санагдал тийшээгээ ямар санагдаа тэгэл очичдаг. Тэгээд бас энд чинь нэг муухай зүйл манай судалгаан дээр ажиглагдсан зүйл нь за зарим нэг тохиолдолд өвөө эмээ энэ төр бол бэлэн мөнгө тэнд чинь нөгөө хэрэглээг хангах мөнгөө эскүүсүртэй байхын тулд ирээд хэрэггүй ирээд хэрэггүй Монгол ийм муухай байна хүүхчин болж байна гэдэг ийм ойлголтыг үндсэн гол хэлэх ёстой зүйлсүүдийг хэлдэг нь ховор байгаа. Яг тэр нөгөө төч ирчихэн бол байн авдаг мөнгөтэй биш бол яг эргэлдэг мөнгө чинь зорилтод тэр хүүхдтэй зарцуулагдахгүй байгаа хөөхгүй. Эндээ бол давхар тэр хүүхдийг байлгаж байгаа аль хэрэглээг хангаад авчиж байгаа юм. Энэ зүйлээс салахыг хүсдэггүй одоо энийг ингэж хипрээр ярихад бол болохгүй л тий. Яг цаанаа бол тийм нөхцөл байдаг. Аа. Хөөхт э, хин тэр хүнээс одоо мөлжиж шууд өндөрж нэгдэг шиг тий. Тэр маань ямар нэгэн шалтгаанаар буцаад ирчих юм бол хэцүүч гээд авчир. За хөөхтэд ямар нэг торгоо болчин чи наанаа л ажилласаа хий гээл. А тэгэл нөө үндсэн нөө хэцүү асуудлыг ярихгүй. Тийм үндсэн. Нуугаал. За дараагийн сэдвүүрүүг авах уу тий. Дараагийн нэг сэдв болохоор юу байна? <clears throat> Одоо бас нэг нэг зүйл нь болохоор за гадаадх монголчуудын одоо тэг хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал юм байсан бол одоос Монголтойгоо нэг одоо яг хүүхдийн хүмүүжлэхээр нэг проблем ярихаас өөр аргагүй. Огт проблем ярихгүй сайхан юм яриад ингэж бас байхгүй болохоор тий. Проблем дээр ярих юм бол хүмүүс арай хүрнэ. Аа. Тэг яг тий зарч тий. Тэгвэл Монголд байгаа хүмүүст маань болохоор нэг бас юм зүйл байгаа аав нь уурхайн ажил гэдэг ч юм уу тийм маш олон залуучуудаас уурхайн ажилд 24 э, 14 сар гэлүү дээ. 14 хоног ажиллаад ирээл нэг 7 хоног амраач юм уу дараа 14 гэл ингэ тийм байна. А зарим нь болохоор нөгөө өөрөө хувийн бизнес эхлүүлж байгаа зарим эцэг эхүүд өглөөнөөс орой хүртэл яваал ерөөсөө ингээл өөртөө амралт өгөх завгүй нэг хэдэн жил гүрэх юм бол болох нь гэл жаахан хөвгттэй байгаа дээлэх ер нь анзаарагдаад одоо ирж байгаа мессежүүдээс харсан чинь нөхрүүд нь голцоо ажилдаг, эхнэрүүд нь гэртээ хүүхдээ харж үлддэг гэд. Тэнгүү тэнцээ нөө аавын оролцоо их бага байгаа юм шиг. Тэгэхээр яг тэр нөхцөлд хүүхдийг ер нь бас яг яах хэвээр яаж хүмүүжүүлэх хэвээр тий. Тийм бас маш эрхэм асуулт. Э, яг л өгүүлэгдээд байгаа зүйл. Хүүхдийг яг хуу тав хүртэлх наснд нь ээжийн үүрэг оролцоо маш чухал. Ээжийн хайр, халамж, анхаарал маш чухал байдаг бол 7 настайгаас эхлээд дунджаар 7 настайгаас дийлэнх тохиолдолд яг өсвөр насны үе буюу хүүхдийн 10 наснаас эхлээд үнэт зүйл ихтгэл үнэмшил бий болж эхэлж байдаг. А үнэт зүйл ихтгэл үнэмшил хамгийн чухал үүрэг оролцоотой хүн бол айл гэрийн А байгаад байдаг. Тэгтэл манай Монголын хувьд бол хүүхэд нь яг 7-аас 10 настай хүүхэдтэй аавууд маань нөгөө 30-аас 40 гаруй насны аавууд болж таараад эд нөгөө нэг бизнесээ, карьераа хөөгөөд одоо гэр орондоо хүүхэдтэй зарцуулах хом цаг нь хомсолоод ирсэн ийм үе байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ одоо ажил мэрэгжил карьер бизнес хэдэж чухалч гэсэндээ одоо 14 хоног 7 хоногоор ирж очдаг ч гэсэндээ ирж байгаа энэ цагаа оролцоотой байлгах хэрэгтэй өөрлөх юм бол оролцоо гэдэг мань юу вэ гэхээр ирээд би амрах гэж ирж байгаа биш гэр бүлдээ одоо өөрийнхөө байр суурийг ойлгуулах хэрэгтэй. Өөрлөх юм бол аав гэдэг үүрэг оролцоогоо нэмэгдүүлээд аав нь ингээ байхгүй байж байгаа л ирэхээр за э, аав нь байхгүй байж байгаа дэрсэн чи хэдүүлээ гадуур гарч хоолнд орё гэдэг. Яг үүндээ хамтдаа хоол хийгээ галтгоондоо гэртээ хамтдаа байх юм бол аавын үүрэг оролцоо болчихж байгаа байхгүй юу? Нөлөө. Манай аав чинь аав одоо 7 хоног 14 хоног болчоод 7 хоног ирдэг ч гэсэндээ 7 хоногта яг гэртээ сайхан гэр бүл дотор оролцоотой байх юм бол аавар тэр үнэт зүйл нь бий болох гэдэг. Ихтгэл үнэмшлэх нь эрэгтэй хүнийг төлөөлдөг. Охин хүүхдч бай, эрэгтэй хүүхдч бай, аваар төлөөлөөд найз нөхдөө өөрийнхөө ирээдүйд загварыг тийм ээ сонгоход нь аавын тэр нөлөөлөл хийж байгаа зүйл их чухал байна. Тэгэхээр дагуулж гараал тоглоомын газар очиж тоглоулчаад дагуулж гараал кино үзчихэл дагуулж гараал хоолнд орчих юм бол энэ аавын яг амьд оролцоо гэхээсээ илүүтэй хүсч хүслийг нь ингэж хангаж байгаа зүйл үүдэг. Тэгтэл чинь хүүхдэд нөгөө нэг харьяалагдах хэрэгцээ, хайрлагдах хэрэгцээ, аав гэдэг зүйлээс нөлөөлөл авах хөгжих хэрэгцээ байгаад байгаа тий. Тэгэхээр аавууд маань аль болох гэр дотроо байх, хамтдаа тоглох тоглоомоо бодож олох хэрэгтэй. Гадуур гарч хоолнд орохын тулд оронд хамтдаа хоол хийх ийм процесст бий болох хэрэгтэй. Тэгээд аль болох э, байхгүй байх хугацаанд э, хийж байсан ажлынхаа жоохон видео бичлэгүүдийг гадаадд байгаа авэжид мэн ч гэсэндэ хийдэг ажлынхаа бичлэгийг жоохон баг зэрэг хийчээд ээж нь яг юу хийдгийг гэхэлэр хүүхдэд маань амаараа хэлэхэр төсөөлөл нь янз янз буучдаг. Өөрийнхөө нэг үзэж харсан туршлага дээр тулгуурлаад төсөөлөлөө бүтээдэг. Тэгэхээр яг бодит үннийг мэдв төлөвлөхийг хүсвэл өөрийнхөө хийдэг ажлыг ичиж нуухгүйгээр үзүүлээд ээж нь ингэж ажиллаад ийм байдаг гэх тэгэхээр яг бодит зүйлээ харцсан хүүхдэд бол төсөөлөл нь яг одоо аавынхаа байр суурин дээр очиж ээжийнхаа байр суурин дээр очиж нөгөө нэ ойлгож хүлээж авахт нь төхөн байдаг. Тэгэхээр ядаж л 14 хончоод 7 хоног ирж байгаа аавыг унтчихад нэг хайрлж унтуулах ч юм уу тийм нөхцөл байдал руу шилждэг. Тэрнээс биш аав нь ядраад тааштай зөндөө ажил хийсэн гэдгийг бол хүүхэд бол юу хийсэн гэдэг зөндөө ажил гэдэг маань хүүхдийн хувьд ажил хийнэ гэдэг маань ганц нэг аяг тав хураах тийм ээ тоо сорох нэг ороо хураасан энэ ажиллаар л ажлыг төсөөлж байгаа бол аавын ажил яг юу юм гэдгийг жижигхэн видео бичлэг энэ төр үзүүлээд тайлбарлаад өгч бас ойлгуулах. Ирээд оролцоогоо нэмэгдүүл хэрэгжүүлэх маш чухал. Маш ястаа чухал юм байна тий. Тэгээд э, аав ээжүүдтэй хэлдэг шүү дээ завтаа босгоороо хайрлаа гэхүү. Зам гаргаж хайрламаар байна уу тийм ээ? Энэ маш чухал. Манай дийлэнх аав ээжүүдэд завтаа босгоороо хайрлаа гэсэн хандлага руу байгаад байдаг. Гэхдээ бидний хүүхдүүдийн хүүхэд нас миний завтаа болохыг хизээч хүлээхгүй Нэг өдөр, хоёр өдрөөр 14 хоног байхгүй ажил ирэхэд шинэ үг сурцсан, шинэ үйлдэл сурцсан, шинэ зам төрх сурцсан байж байдаг. Тэгэхээр олдож байгаа 7 хоногч бай, 1 хоногч бай, утасны санаас тань руу яг хандаад энийгээ ярьж байгаа энэ хорм мөч болгон дээр үн цэнтэй яг хүүхдээ сонссон, ойлгосон мэдрэмжтэйгээр байх юм бол маш чухал. Тэ? За баярлалаа. <laughs> Амар чухал. Энийг сонсож байгаа усууд хүртэл танд баярлалаа гэж хэлмээр байгаа бах тий нэрэл яг түрүүний хэлдгээр яг аав ээж оролцоо гэж яг юу юм бэ гэдэг бас яг тодорхойлоод өгч байгаа юм болов уу би л хувьдаа бодчих тий. Бид чинь за нэг гадуур паркаар хамж аваагаа одоо аав нь өстө хүүхдтэйгээ цаг гаргаж ийн яг үндэ тэр паркаар авч явж байгаа цагаас илүү гэртээ тэр хоол хийж үлгэрлэн үзүүл ном уншигч хамгийн том цаг гаргаж байгаа. Хамтдаа хийж бүтээх ямар нэг юм ийм тий. Тий яг л хамтдаа ном унших, хамтдаа хийж бүтээсэн зүйлсүүд нь хамгийн их төсөөлөгддөг гэж байна. Одоо сонсож байгаа аав ээжүүд маань байвал хүүхэд насаа нэг дурсаад бодох хэрэгтэй. Хамгийн аз жаргалтай байсан үе гэдэг ихлээр хин нэгэн хүнтэй оролцоотой хийсэн зүйл л бодогдно. Дурсамж бол үлдсэн болно тэр л их чухал та. Яг тийм байна. Ингээд ботсон шууд орж ирчихлээ. Манай нөө нэг телевизэн тэр застдаг. Электрон бараа юу нөө застдаг гэсэхгүй зурагт мурагт хөгжим хөгжим гээд тэгэл яг надад зааж өгөөл би нөө гагнуур хийгээл яг дөөрэж хийж мэддэг байсан. Яг ингээд шууд орж ирчихсэн нэрээ. Нэр л хамт исэн юм орж ирд юм байна. Бас нэг одоо зайлшгүй ярих хэвээр нэг сэдв байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө одоо э, Монголд нөгөө нэг нийтдээ одоо 80-аас 90 мянган орчим ганц бие ээжүүд байдаг гэсэн судалгаа тэмдэглэв шүү дээ. Маш өндөр тав байсан. А тэгээ дээрээс нь бас ганц бие аавууд бас зөндөө байгаа. А дээрээс нь яг бас нөгөө сошиал нийтлээс гадна нөгөө амьдралын одоо хүнд хэцүү нухчаан дунд одоо аав юм уу ээж нөгөө өөд болсон бас гэрүүлэг зөндөө байгаа. Тэгээ нэг нь тэднэрт маань нөгөө нэг бас хүүхдээ нөгөө нэг аавд хэрэгтэй ээжэнд хэрэгтэй аав ээж хоёр нь цогтой ангих хэрэгтэй гэдгийг сонсох тусам л одоо шаргалдаг юм байна л да. Тэгээд нэг тэр юм эмэгтэйгээс мессеж ирсэн байсан. Би одоо ингээд үзэнгүүд нөхрнүүд болсон. Тэгээд одоо ингээд 3 4 хүүхдээ ингээд өсгөж яваа. Тэнгүүд одоо ингээд зурагцсан юмнуудыг үзэнгүүд дандаа ингээд аав нь оролцоод байх хэрэгтэй ээжэнд хэрэгтэй энэ гэхэлэр аав гэдэг үгийг сонсонгууд л хүүхдүүдийнхээ өмнөөс зөрхөн өвддөг гэж ярьж байгаа. Битсэн байсан. Тэгээд энэ тал дээр аав нөд болсон тий. Аавын гэдэг э, орон зай байхгүй болсон юм нөхцөлд хүүхдээ яаж аавын тэр зүйлийг нөхөж өсгөх хэвээр юм болоо тийм. Бас ээж нь хэрвээ байгаа байхгүй бол яах хэвээр юм болоо тийм. Тэгээ манай Монгол улсад ч өрөөсгөл гэр бүл одоо сүүлийн үед маш их олон болсон. Өрлөгөн плавтагаа ээжтэйгээ амьдардаг хүүхдүүд олон байгаа л да. Тэгээ бид дандаа аав нь ээж нь тэгээр аав ээжтэйг хамтдаа тэгэрэ гэж ярихаар хүүхдүүдэд маань ч гэсэн эмзэг ганц биеэр өргөтлөхөөлөд явж байгаа аав ээжүүдэд маань их хүн сонсогддог. А гэхдээ энэ үеийг бид бол заавал нэг хин нэгээр орлох хэрэгтэй. Аавын оролцоог одоо нагц өгөө юм уу, авга өгөө юм уу тийм ээ. Нагц ах юм уу, авга ах талаас нь илүү нөгөө хүүхдтэйгээ ойрхон байлгаж, дасгаж, эрэгтэй хүний хандлага, эрэгтэй хүүхдтэй харилцах. Одоо аав ээжтэйг амьдардаг хэрнээ аав нь түлхүү одоо охинтойгоо тоглолдог харилцдаг байх юм бол тэр хүүхэд эмгтэй үнтэй нэг харилцаа гаргаа ив олж чадахгүй өсөх ч юм уу. Ээж нь гэр бүлд илүү оролцоотой. Аав нь гэрийн бараа хардаггүй. Ээж нь дандаа хүүхдээ өсгөж төлөвшүүлж энэ оролцоотой байсан бол нөгөө охинч бай хүүч бай эрэгтэй үнтэй харилцах ив олдоггүй. Ийм нөхцөл байдууд маш олон анзаарагдаж байдаг. Тэгэхээр манай одоо өртөлхөөлж байгаа аав ээжүүд маань хүүхдээ одоо өртөлхөөлж байгаа ээж байвал Эрэгтэй хүнтэй арайч хойрлцоо өвөөг энд нь өвөөтэй нь өвөөгөр ном уншуулад өвөөгөр нь түүх томог яриулаад өвөөгөр нь шагаан тоглоом тоглуулад үргэлж өдөр тутам биш юмаа гэхэд нэг сарда хоёр удаа тийм оролцоог нь заавал нэмүүлж өгч байгаарай. Энэ хүүхдийн маань ирээдүйн төлөвшөлт чухал. Мэдээж эрэг бид нар одоо өнгөрснийг өөрчилж чадахгүй ч гэсэндэ ирээдүйд хүүхдэд маань бий болох өөрчлөлтийг өөрөө хүсэх юм бол бий болох боломжтой. Ийм зүйл байгаа даа. Тэгээд хин нэгэнд гомдож хин нэг нэгэнд тунирхаж хэн нэгэнд байгаа тэр боломж надад байхгүй юм чинь гэж зөвхөрч сууж яснаас би болгох боломжууд бидэнд байгаа. Хэрхэн яаж би болох вэ гэдэг дээр л тий гаргалгаагаа олцоход бол болно. Тэгэхээр эрэгтэй хүүхдүүд ялангуяа бас эрэгтэй хүний модель загварууд их чухал байдаг учраас аль болох нах зүгөөтэн ч юм уу тийм ээ нах загах энэ төртэй орхон байлгаж өсгөх нь их чухал. Наа чи яг л би бүр шууд санаанд төвшөөс орж ирж штэ. Төвшөө бол багтаа яг өвөөгийн э, өвөөгөөсөө зөндөө хол юм сурсан гэдээ ярьдаг штэ. Яг энэ тал дээр ээж маань бас нэлээд бас яг яг энэ зарчмаар явсан болов те. Намайг айл болох өвөөтэй ойрхон байлгаж а өвөө би ч өвөөгийн ганц хайртай юу байлаа шүү дээ. Одоо зэн байлаа тэгээд өвөө маань ингээл надад янз бүрийн л одоо ажил хар ажлыг хар ажил гэж хэлдэг юм л дээ те ингээл одоо зас арилгах модонд явах те тэгэл өвөөгөө дагаад ингээл бүхэл юм ингээл хийж өгдөг гэсэн. Тэгээ тэнчэнээс л би аав ингээ өнгөрсөн ч гэсэн эрэгтэй хүн гэдэг чинь аа ер нь ийм байх ёстой байна. Өвөөгийн тэр байгаа байдал хандлага эдрийг ингээ хараад аа өвөөг эрэг хүнийг ер нь бусд нь ингэж хүндэлдэг юм байна гэдэг юмыг олж авчих واخхой. Энэ айгүй чухал юм биш үү нэр? Тий, хэлж биш, өглөж биш, үлгэрлэж хүүхэд минь дуурайлал хүүхдүүд дандаа дуурайж өсдөг тийм ээ. Энийг нь л бодолцоод нэг тийм хинэгнтэй ойр дотно байлгах л чухал. Аа. Тэгээд ер нь бас нөгөө өрөөсгөл гэр бүлүүдийн хүүхдүүд эсвэл одоо аав ээж нь гадаадад байгаа айлын хүүхдүүдийн хамгийн дотны хүн хинбэ гэхээр найзууд нь болчихсон байж байдаг. Тэр найзууд нь яг хинбэ, хэний хүүхд вэ гэдэг нь эргэлзээтэй зүйл шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр аль болох хайраар дутаахгүй хин нэг нэг хүүхдийн хандлагад арай ойрхон байлгах хэрэгтэй. Өөр юм гэсэн хүнийг тийм ээ. А тэнгууд бас одоо энийг ингээд энэ нэг талаас нь одоо ээж аахны өнцгөөс харахаар юм. А тэнгууд одоо нэг гадны нийгмийн өнцгөөс ингээд харангуут одоо бидний жишээлбэл ингээд баг хахад анги дээр нь жишээлбэл одоо ингээд бүтэн өнчин тэр одоо жишээл намаа ингээл дуутахта дөлгөн хагас өнчин ингээл бүртгэдэг ч юм уу ингээл ноцоллоо чан тэрэнд мөр ингээл яагаад намааг энэ олон хүмүүс хайжууд ингээд байна ч гэдэг юм уу нөгөө чи аавгүй шүү чи ээжгүй шүү гэдэг ингээл нийгэм баян ингээд эргэн тойрны хүмүүс нөлөөлөдөх шиг санагдаад байхгүй тэрэн дээр бас ингээд томчуудаас бодмоор ч юм шигтэй шууд зүгээр мөрөөрөө явж байсан хичээлэг л явж байгаа өнгөд гинт эвийлээл иви аав өнгөрсөн энд хитээ ингээд түн өөрөө ингээд гинт би тэр хэрэгтэй шүү дээ ингээд улам яг хэрэг <laughs> фокслал фокслал тий Тэгээ би нэг үн чинь юм байгаа юм. Тэгээд одоо хүн намайг эвэлсэн юм чинь би хүмүүст ер нь эвэлүүлэх хэрэгтэй. Хүмүүс энэ хүн яагаад намайг өрөвдөхгүй байгаа юм гэдэг нэг тийм зүйл би болчдөг. Ер нь бол хүүхдээ ээж аваад маань аль болох багаасаа хинэг нэг ялгуурлан гадуурхгүй үзлэр өсөх нь илүү чухал байдаг. Тэгэхээр бид нар нэг нэгэнт хандлага тогтцсон тэр багш нарыг өөрчлөн гэхээсээ илүүтэй гэрт ангид байгаа хагас нь чинь хүүхд өөрөөсгөл гэр бүлийн хүүхэд а өөрөө бие дааж амьдарч байгаа хүүхэд ч юм уу одоо ядуу бурай амьдралтай айлын хүүхэд ч бай тэднийг ямар нэгэн байдлаар ялгаруулахгүй байдлаар өсгөх бидний номер 1 асуудал байгаад байгаа. За ялангуяа бас багш сургууль хүмүүжүүлэгчт маань анхаарах зүйл. Одоо харьцангуй хүүхдийнхаа нөгөө тэм үнчин бүтэн энтер гэдгийг цолсох нь гайгүй болсон. Гэхдээ нэг анжиглаад байгаа зүйл төлбөр авчир, төлбөр авчрахгүй бол хичээлд нь суулгахгүй гэсэн үгсүүдийг би хүүхдүүдээс их сонсч байсан. Тэгэл төлбөр гэж ярихаар ингээл хавчганаар би энэ сонин болоод ирж байгаа охид төвгүүд ажиглагддаг. Энэ маань бас эргэл гэр бүлийн одоо тэр ахын нөхцөлийг нь хүүхдүүдэд нэргэд гаргаад танах төлбөр төлөх чадваргүй юм юм бол энд суучаад гэдэг байдлаар илэрхийлж гаргаж ирж байгаа учраас өнөө цагийн хүүхдүүд маань маш их эмзэг байгаа үзэж харж байгаа мэдээлэл гэр бүлийн одоо ахын орчин интерээс шалтгаалаад альва танаас сонсож байгаа зүйлдээ эмзэг ханддаг эмчиг байгаа. Тийм болохоор багш нар маань сургууль хүмүүжүүлэгчд маань хүүхдтэйгээ харилцаж байгаа хэн болгон үгээ сайн бодох хэрэгтэй тийм ээ. Би бол хүүхдийг учиргүй их одоо ивэлж өрөвдөх учиргүй нэгнийх нь дэргэд хин нэг нэг дөвөл гэж магтах нь гэдгээс жоохон татгалзаад идэх юм. Ста чухал. Хүүхдээ хин нэг нэг ялгуурлахгүй өсгөх хандлага чухал. Ялгуурлахгүй өсгөхөд чинь аав ээж нь өөрснөө хандлага чухал те зурагтаар үзэж байгаа л үгүй нэг юм юу өмссөн юм бэ үсэтгэчихгүй гэл гэл энэ маань өөрөө хин нэг нэг хүүхд хан дэргэд өөрөө ялгуурлчихж байгаа. Тэгэл эргээл манай хүүхэд чинь за өсөн муха болсон бол мухай хувцс нь ийм хувцс өмссөн байв уугаа хүн бол муухай. Тэгэл ингээл э, сураад эхэлчихэж байгаа. Цав цав цаас хөөхдөд тийм юм заагаад өччихсэн шүү дээ. Бид нар шууд өөр ингээл биеэр үзүүлээд шүү дээ <laughs> тэрнийг юм одоо хар ээжинч байхгүй ямар ч юм байдгийг юунда тэрнтэй найзлаад байгаа юм гэл гих мэдчлэн байдлаар бидний хэлж байгаа энэ үгсүүд хүүхдтэй хандж байгаа энэ хандлагууд нь хэдий хүүхдтэй би одоо хайрладаг болгоомжлдог ч гэсэндээ эргээд нөгөө өмнө бусдад тасан зохицох бусдыг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөх ийм боломжгүй хэнийг нэг бэлдээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар өөрснөө л маш их аа болно ээж болно гэдэг чи хичнээн хариуцлагатай ажил вэ гэдэг одоо бүр 10 жилээс нь гэр бүлийн боловсролыг олгож эхлэхэд их чухал байгаа даа. Тий. За бас нэг чухал. Аа <laughs> би энэ зүгээр нэмээд ганц юм асуулт юм миний арай асуугаарай. Нөгөө энэ чэнэс л нөгөө бит хоёрын нөгөө хайгаад байгаа онцлогоо цэг аваад байгаа юм чил юусэн энэ хүүхдийн хүмүүжүүлэг чи ямар чухал юм бэ те. Манайхан ч одоо ингээд одоо миний ойлголтоор бол тийм л шүү. Хүүхдээ хажууд хэрэлдэж болохгүй. Хүүхдээ хажууд муухай үг хэлж болохгүй л гэж бодоод идэг боловч яг үн үнэндээ хүүхдийнхээ хажууд тэр зурагт үзээч юм хин нэг нэг ялгуурлан гадуурх чинь гэдэг би одоо сая ойлгож байгаа байхгүй тий эн чинь өөрөө бас болохгүй гэдэг юм чинь байгаа байхгүй тий санаанд ч ороогүй 3 настай 4 настай 5 настай зурагт хараад шүмжлээ сууж байгааг харж байгаа байхгүй тэгэл тэр хэрэг ханаас сурах уу мэдээж хэрэг хажууд иргэд байгаа хин нэгнээс л сурна нэг тийм аав ээж нар аюух ажиглагдаад байна за энэ одоо хэн болчаад юу яриад байгаа юм гал нөгдөлт хүүхд нь хажууд нь байж яадаг те. Тухайн үед аав ээж нь өөрөө тийм сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж байгааг анзаардгүй те. Тийм айгүй их эмоц гаргаж юм үздэг усуд байдаг шүү дээ те. Энэн дээр бас л дэргэд хин нэгэн үр ургаж байгаа гэдгээл бодож санаачлаа авах хэрэгтэй. Бид нэр санаанд ороогүй зүйлийг хүүхд сурчсан. Тэгэл мэдээ татал хөвшлөө болгочихсон явж идэг. Гэтэл бидний санаанд ороогүй зүйл миний хэм маяг байсан байгаа хөөхгүй. Тэгэл өдөр тутам тэрийгэ гаргаж идэг. Тэргийн нөгөөдх нь дуурайж идэг. Ийм л За за за энэ ч айгүй том би ч айгүй амар ойлгож авлаа. <laughs> За тэгвэл одоо тэр үлгэр жишээ өгöd байгаа хүмүүс ч одоо ингээд за аав ээж байна. За тэгвэл хажууд нь эмээ өвөө байна. Одоо аав ээж нэр сүүлийн үед орчин үед одоо нэг юу аав ээжээр зэрэг ажил хийдэг хүүхдээ эмээ өвөө дээр нь очиж тавьчихдаг ч юм уу те. Тэнгүүд эмээ өвөө ингээл өсөөсөөгөө хүүхдийн мужил нөлөөлөл <clears throat> ах ихнэр нөлөөлөл эсвэл одоо үеэл мүеэл те одоо дүүнэр мөнэр нөлөөлөл одоо манай дүүч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо бас шинээр шинэ 900 гарч ирээд байгаа зүйл бол хүүхд тасрагчнаар. Тэгээ энэ мэтчлээ ингээд яг аав ээж өөртөө хүсээд хүүхдээ нэг тэгж хүмүүжүүлэхийн сан гэж бодож итэл эмээ өвөө үгүй миний үед юм байсан гэж ороод ирдэг ч юм уу те. Ингээд өөр хүмүүсийн хүмүүжлэг яалчгүй ингээд зарим э, одоо хүүхдийн хүмүүжил нөлөөлөд байдаг. Энэ тал дээр ингээд нэгэнт одоо өвөө эмээ нь харж байгаа аав ээж нь завгүй байгаа ч юм уу тийм нөхцөлд яг өвөө эмээд нь яаж ойлгох хэвээр юм болоо тэр тал дээр л энэ тал дээр би аав ээжүүдийг маш их хариуцлагатай ханддаг байгаасаа гэж боддог боломжгүй зүйл нэг агаар юм ярьж байгаа юм шиг мэд сонсогдох боловч энэ бодит үнэн зүйл. Хүүхдэд харуулах хин нэг нэг одоо би болгохдоо заавал түүнийгээ судлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө аав ээжтэй заав ээж завтамч аваад үлдээч. Аав завтамч аваад үлдээч гэгээд үлдээсээр байтал манай хүүхэд одоо шүтгүү тийм ээ чихэртэй дуртай нэг мэдгийг хэлээрээ нөгчлэн дутагталтаа зурагт үзчихсэн. Энийг эргээд та би болоход маш их хугацаа, маш их хөрөнгөө зарцуулна, маш их үнэт зүйл алдсан байна. Тийм болохоор хамгийн эхлээд аав ээжтэй харуулах гэж байгаа асарч хэнийг нь тариуцлах гэж байгаа бол таны өөрөө ч үнэт зүйл яг юу болох? За манай гэр бүлийн дүрм яг юу болох? Хүүхэд ирээдүйд яг юунд бэлтгэж байгаа вэ гэдгээ тойрч сууж агаад тэр их хугацаа саардахгүй юу гэсэн өвөө эмээтэй тодорхой болох хэрэгтэй бүр. За манай одоо дагна Нэг настай. За миний яар сайн тэмдэглээд аваарай. Одоо нэг настай. Гэтэл манай дагна 19 зал жилийн дараа 20 хүрэхэд нийгэм ийм болсон байна аав ээж хоёроо. Тийм учраас бид хоёр хүүхдээ ийм хэв маягаар хүмүүжүүлэхийг хүсэж байгаа. Тэрэн дээр биднийг хүмүүжүүлэхэд арга хэрэгжилжсэн энэ энэ арга туршлагууд бол одоо бол хүчингүй, хүсгүй байна, тохиромжгүй. Яагаад гэвэл ийм учир шалтгаантай юм шүү гэхлээр мэдээж хэрэг хүүхдтэй хайртай хинч байсан тэрийг ойлгоно доо. Тэгэхээр аав ээж хүүхдийг нэгэнт одоо эхлээд нь тэргээ тодорхой болгож хэлээгүй ирнэ. Сүлд наа битгий зурагт үзүүлээд ээж танаас болоод тэглээ гэж хэлээ. Аа яг тийм. Сүлдээ нөгөө хүмүүс чинь гомдсон шүү дээ. Тэгэж шүү. Сэтгэл гаргаад харж байхад таны дотор байгаа хүсэж байгаа зүйлийг тэр хүмүүс яаж мэдхин? Бидний одоо э, мэдээллийн задгаа нэгэн байгаатай яг адилхан одоо өвөө эмэн нар чинь байж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар ирээдүйн иргэнийг яаж төлөвшүүлэх гэдэг чиг баримж авахгүй туршлагаараа л явж байгаа болохоос шүү дээ тийм ээ. Тэр энийг тодорхой болгож хэлж ярьж өгчөөч сүулт нь одоо хэрүүл маргаангүй юм да тий. Тэгээд сүулт нь ээжтэй хэлсэн шүү дээ. Ээж одоо нөгөө нэг э, зурагтай чинь энэ насныхаа ингэж үзэхээр ийм болдгийн билээ шүү дээ. Тэгэхээр өө нэрээ тийм биш дээ нэрээ нөгөөтгөө мартчих гээл шүмжлэг амархан хүлээж авна. Эхлээд нь тодорхой ярьчих юм байна. Тэгэхгүй тодорхой яриаггүй ирнэ сүулт нь ээж битгий зурагт үзүүлээд ээж битгий чихэр үзээд үзүүлээд ээж эрт тутуултаа гээл. Ингээд загнаад харчих ээж нь буруутаад байгаа юм шиг э, болчихж байгаа. Яг тэгж байгаа юм тий. Хараад байгаа нөгөө хүн чинь харж өгсөн биш гэмээчж байгаа. Энийг одоо асрагч бай хинч бай энэ үнэт зүйлээ хүсэж байгаа хүлээлтэд хүмүүжүүлэх э, дэг маяга гэр бүлийн дүрмээ манай гэр бүлийн дүрийг нэм тодорхой гэдгээ хинтэй ч байсан ярих хэрэгтэй. Мөн түрүүний бидний нөгөө ярьсанчлан гадаадад ажиллаж амьдарж байгаа ээж аваад мань хүүхдээ хэнийг айлд үлдээгч байгаа. Аав аав ээжиндээ өвөө эмээгээндээ үлдээгч байсан ч гэсэндээ нэг тодорхой тийм гэрээтэй байдаг байгаасаа гэж би бодож байгаа. Гэрээ гэдэг нь мань юу вэ гэхээр бас яг түрүүний хэлсэнчлэн одоо би яваад тэгж ирнэ. Одоо тийм тийм нөхцөлтэйгээр тэгж байлгах хэрэгтэй. Ийм мөнгө хэрэгцээ төлөнд нь зарцуулах хэрэгтэй гэд. Тэгээд сургуулийн нийгмийн ажилтан ангийн багш энтертэй байнга ирэх холбоотой байгаад тодорхой бол тодорхой бүх зүйлтэй ингэж энэ чинь хариуцлага байхгүй. Тэгээд хүүхдтэй би багштай хараа ярьсан чи миний хүү тэр хичээлээр масаа оролцсон гэсэн штеп тэгэхээр хүүхд баярлна. Та багштай ярьсан юм уу гэд. Өөрөлдөх юм бол манай аав ээж л багштай уулздаг. Бусад хүүхдээ аав ээжэд хуралд суудаг. Ямар гоё вэ гэдэг э, дотроо бодчихсан бодол нь аав ээж нь хуралд суусан гэдгийг мэдрэнгүүтээ аав ээж хол байгаа ч гэсэн миний багштай холбогддог. Тэр хүүхд чинь нөгөө нэг хайрлагдаад байгаа мэдрэмжээ тэндээс авчиж байгаа тэрийг түрүү хэлгээ бас мартчихсан байна. Аа за. Тодорхойгүй орчингоос таагүй мэдрэмж үүснэ гэх тий. Тэгэхээр аль болох бүхэл юмыг тодорхой болгочих юм бол тэнцэнээс л гой таатай орчил үүсэх байхгүй тий. Тэр энийг л хүүхдийн хүмүүжил дээр харуулах гэж байгаа юм дэч гэсэн бүгдийн санаа тодорхой хийн да амар юм би. Юусэн тий. Тий. Тодорхой байна гэдэг зарчим ялангуяа хүүхдэд их чухал. 5 хүртэлх насны хүүхдэд цэнхэр улаан хоёрын хайлын өмсгүү гээд тэгэхээр тодорхой асуулт асуухаар хүүхд стрессгүй цэнхрийн ч юм ингээ барьж авах сонголтой гэсэн. Сүүлдээ бүр ингээ үнэхээр нэг яад яад төвчээр нь төвчээр нь алдраад төлхөөнөө чи надаа яг ингээд яг яах чагаагаа тодорхой хэлчих юм бол Тэгээ би энэ ингээ өтийн ингэж харуулж байгаа. За миний охин энэ номоо олоод ирэ гэж тэгсэн чинь хүнийг нь чи ирэх юм шүү. Чаны ямар нэгэн цаан нэг зүйл бага болол ч уралж байгаа гэдгийг сонсож ойлгох. Дүнсээ ягш ягаад ийм мэрэгчлийг сонгосон юм бол ягаад энэ салбарлаа ингэж хүчтэй орхолсон юм бол дээрээс нь төмөр заяагш өөрөө яг ямар хүмүүжлийг ээж аваасаа авч ирсэн юм бол тий. Төлөвшөлт нь өөрөө чадах чинээгээр нөлөөлөөд явхаар миний чинь ялгаа ер нь байхгүй шүү дээ яг үнэндээ. Тийм. Тэгэхээр би бол энэ зүйлийг баримтлаад эрхэм чанараа болгосон. Ер нь бол сэтгэлийн хүч хамгийн одоо харьцуулшгүй хамгийн дээд хүч юм байлээ. Тэгээд сэтгэлийн хүчтэй байгаад нэх бахархаж бас нөгөө явдаг шүү. Ааха. За энэ болохоор төвшөөт хоёрын бас маш хөжилмөр орсон Хосын жор ном маань байгаа. Баярлалаа. Танд сэнийг уншсан гэж бодож л явлаа. <laughs> Та энийг бас суул дээрээ тавьчихсан эсрэг насны хүмүүс бас уншуул зүгээр ах гэж. За тийм. За баярлалаа. Баярлалаа. Айл ал талдаа амар стресс өгөөд идэг. Ингээд хүүхэд аав ээж хоёрын хоорондын харилцаа өөрсдийнхөө амьдралын энэ бүх юмд битээ тийм хогийн болгооч ээ энэчнээс чинь айгүй их өсвөр насны хүүхдүүд амиа хорлох тэр сонголтыг сонгоод байгаа шүү